Всім привіт! Продовжуємо грати в Сома. Тоді в мене виключився комп і я не успів сказати всім пока. Так що <clears throat> ми можемо які зробити висновки після того, що розказала нам та тьолка у вигляді робота, що чого вони самі себе вбивають. Для того, щоб якби егоїстична якась така форма мишлення, що я маю бути один. І це є така, знаєте, не тільки мені, напевно, всім цікава і останнім часом популярна така думка, що що було би, якби хтось телепортувався. да, от. І тут якраз є приклад того, от просканують людей, людей сканують і виходить, що Получається копія, це не продовження, це копія. Так само в телепорті, наприклад. Ти телепортуєшся, тут ти вмираєш, а там ти появляєшся вже не продовження самого себе, а просто копія, яка живе окремо від тебе. І тут вийшла така сама історія, що навіть оцей персонаж, яким ми граємо, це не той Саймон Джаред, який був там і сидів на тому кріслі. Це зовсім інше створіння, просто його копія. Той продовжує жити незалежно від цього. Так що все дуже сумно. Якщо насправді в житті дійсно діє такий принцип, то ніякого безкінечного життя просто не існує, і всі ці телепортації, які в принципі могли би бути можливими в майбутньому, це все велика херня. Так, як це крутити? Ага. Це... Куди це? Вниз? Я взагалі там тяну чи ні? Так, я щось не до кінця. Кнопочка. Значить, це треба. Ага, даже так. А можна це ще раз крутити? Можна. Давай. А, це треба іменно по кругу крутити. А тепер ручка дергається. Та що це? А ще більше не витягається, ні. О. Тепер можна дергати? Да це не обов'язково було крутити. Це що, сигналізація? Сильно, сильно. Може витягнути все одно треба було, або це тільки перші ворота. А ні, другі теж відкриваються. Та ця Нифига себе кацятета мощна стане. Та там стільки всякого є, що аж страшно дивитись. Коротше, того робота ми вбивати не будемо. Бо фіг знає, що там має бути далі. Це що? Омнітул. Доступ розрішен. Це теж має відкритись. то закритись. Йо, що за звуки такі страшні? Це був відсос води. Все. Ми всередині. Тепер мають відкритись ворота. Мали би відкритись. сильно нічого не відрізняється. Теж якась кров по підлозі. Hello? Те саме. Anyone there? Well, Catherine, we found data. Да, ми знайшли нарешті цю омріяну тету. 05 отсек. Нічого не нажимається, ні. Блін, але але дуже гарно, якби не оця херня, то насправді станція гарно виглядає. Там був якийсь пульт керування, треба провірити. Це закрито. А ні, це... це щось інше. Туди може пригодитися. Ні. Це для відбитка руки, але ні, яка рука ота. Не може бути. Ага, вон там є якесь стекло. Не работає. Да, отут і треба вогнегасник, де я на лоті. Друге місце в грі, де це напевно спрацює. Да. Я вже навчився лівою кнопкою кидати. Давай, як це? О. Значить тут ці самі штуки, незрозуміло для чого. Фонарик. Я згадав, в мене ж є фонарик. Туалети. Emergency Life Support. А нашу кому нужна аптечка, якщо всі роботи? Хіба що там структурний гель? Так, тут теж можна провести. Може тоді включиться комп'ютер. Пробуємо. We're here. Кетрін. We're here. Okay, great. Давай. Time to hijack ourselves a submarine. Done there will that. be nothing stopping us when we have the done that. You guys Ніхто sure вже have a нас lot of не machines and зупине. vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. <laughs> Пішечком під Realized that was воду. an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? no, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, А good weather. ковчег. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes, А я думав, що це в космосі має бути. А як смисл їх спасати, якщо вони вічно жити під водою? Uh, Але з якогось боку яка різниця. Вот як ah, це виглядає. Гондола Донбет. Що сталося? Mm, it- На it's карантині? І quarantine. що це? Hold on. А що це We need a впливає security карантин? cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Давай. Що, омні-інструмент лишається тут разом з нею? We need Ну, to ще find щось? someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Ага, понятно. Вот, то, що я й казав. Ц- так, Відсунься. Якийсь мусор. Понаскладали тут. Нафіг. М'ячик, на. Гав-гав. Песика не стає. Так, статус станции. Тета. Все системы работают. Корпус. Внутреннее покрытие исправности. Приблизительно 99%. Броня в исправности. Поддержанные жизни, поддержание жизнедеятельности НИУЦа типа це искусственный интеллект, так понял. Воздух чистый, темп. Короче, це все не потрібна фигня Карта. Главний уровень. значит я тут. А карта ще інтерактивна. Ну не интерактивна а анімаційна можна подивитись. Де я в даний момент. Уровень один Йо-моє, тут находитись треба, дай Боже, щоб потім вернутись сюди. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? in the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Да. А це? Це показники. Це карта Пейтосту. Це там, де розбився той шатл, на якому їхали. Так, ці двері всі відкриті. І, і хер його знає, що, куди тут, як тут. того боку може тепер... А. Понятно. Тут а стільки ходів різних. Я піду сюди спочатку. Thanks, Dromire. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kinda sounds like a warning. Ого, що за звуки? А як вона зі мною спілкується? По гучномовцях чи якось прямо? Чи це в моїй голові? Якщо я злізу, я залізу? Да. Підгружається локація. Є. То тут, коротше, тут коридор. Хтось дуже страшний сюди лізе. Мені це все дуже не подобається. Я йду сюди. А звідси можна закритись? Можна. Кров. Уверху нікого. Я так зрозумів, що тут буде тільки один хід, або два. Або я зараз відкрию двері і залізе то чудо, яке там кричить. Ну але треба пробувати. Треба пробувати. Мені здається, то з лівого боку кричало. О господи, це що таке? Він жива людина? Виходить, що ніби як жива. А як він може стільки часу жити і не вмирати? Дивно дуже. Якісь ідуть помехи, значить він якось впливає на... нічого не каже. Може потім щось скаже. І тут щось буде страшне, я впевнений, я відкриваю. А ні. А де то чудо, яке так сюди хотіло попасти? О, о. Я не знаю, що це таке, але це щось має бути стрьомне дуже. Я затримую дихання. Та він всіх тут повбивав, хтось один. Може мутація когось із них. Страшно уявити, хто це має бути, якщо чесно. Я пробую з фонарем, щоб хоча б на перший раз роздивитись цю рожу. Це все комп'ютери, це ж... Просто срака, скільки тут оперативки. Це ж можна космосом керувати з цього місця. Покажись уже нарешті. Отут він справа. Але вона не рухатись. Йо. Фу. Скоріше всього ж я зараз помру, але я хочу його роздивитись. Як він виглядає. Тут є обличчя, воно рухається. Кошмар якийсь. Якщо я нервно заурухнусь, то він зрозуміє, що я тут є. Так. Хай йде, якщо я почну ходити. А він відчуває мене, коли я рухаюсь. Капець, що таке? І тут якісь і кишки, і печінка. Все підряд. Якісь замочки від рюкзака. Хай пройде, я здам трошки назад. Він, мабуть, мене шукає по звуку. Чи в нього датчики руху якісь. Якщо він тут є, то, мабуть, тут щось саме має бути в цьому залі. Я не думаю, що тут так просто вставили цього чудо-монстра, який реагує на рух. Реагуєш на там, біжи туди. Да, він на звук біжить, тихо не рухайся. Сам собі кажу. А з дробоку, чого він має його боятись, якщо він робот? А це органічне створіння, його ж вбити в принципі легше. Щось мені підказує, що вони такими стають, коли вирізають оту штуку з голови. А хай кричить. Сітєва шибка не зможна Напевно, коли я піду тим боком, в ті другі двері, де довгий був тунель, і там щось включу, тоді мені треба буде сюди повернутися. Давай проходи вже. Урод. А може я зможу від нього якось втекти, головне знайти напрямок. А пішов ти в фонарь сюди. Да, він чує і біжить. Придурка кусок. Де ці двері? Блін, тут запутатись, це розплюнути. Вот, вот, вот, вот. Двері треба закрити різко. Фу. Фу. З полегшенням самого себе. Да, Я все-таки впевнений в тому, що спочатку я включу щось в других дверях, потім тут запрацює цей апарат. Але насправді він не такий вже і страшний, як то здавалося спочатку. Тут що теж хтось є? Тут їх багато. Я тікаю нахер звідси. Оп. А, це на рух реагує. Структурний гель, я думаю, що ще раз можуть баснути і потім я його використаю. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Та як, а хто їх... Хто це взагалі отакі оці, що всіх вбивають? Що це за створіння? Я карту ніхіра не пам'ятаю. Я бачу там двері, такі як були на першій локації. Тут дрелька, тут нічого цікавого взагалі. Ні, значить я біжу навпроти. А, це вже не вода, тут пригати не виходить. So О, тут сканують людей. А вот цей придурок такий. All the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Цікаво, вона сама себе вбила? Ошибка подключения, проверить. Проверка источника, код ошибки. Супер, я понял, что это за код. Невозможно подключиться к серверу. Перезагрузите маршрутизатор. Он находится в хранилище это под этажа. Под этажа. Или свяжитесь со службой техобслуживания. Коротше, напевно, і забагато кажу коротше. Не треба було мені так швидко знизу тікати. А, не можна керувати отаким способом, сідаючи. А, чи це сканують в робота, і потім ти стаєш цим роботом? Да. А я можу сюди сісти? Ні. І тебе зразу переносять у це гамно дерев'яне, тобто желізне. А це... О. Uh, Центр зв'язку. Scan room. Conrad killed himself after the Jesus, how? Um, Maser tool. What should I do? Мазером. I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. Це Кетрін It's говорить, чи not my хто? fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300 pound body out of the Я не lab. доганяю, нахіра вони себе вбивають. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Я думаю, що тут поки що закінчимо. І потім я буду шукати, що ще тут можна зробити. Все, всім пока.